Rush the MC na tunifanya namna hii, sikia ah. Nembo joto la Kiafrika wanakuita melanini, chura kama sura na ngozi laini, shepu naturali, cheka alivyojaza mini, ndio maana nakuita nyongo kalia yangu maini. We mitokoto, sijali na kama biashara, mindo wako dalali ila kwanza naomba kuulize swali, je, utanikubali niwe wako wa halali? Nyoka nimetoka pangoni kwa sauti yako nyororo, nivuruge niwe chizi paka wanione poyoyo. Ni kwako sina sei, ushaniteka wangu moyo, tugandane kama ruba, tupendane soyo soyo, kama kipofu livyoziba za ngumoni, hata nivae miwani mwingine mbele simoni. Ah, mwingine wanini, weni moja kwa milioni, na ukijani mwaga mimi utaniwacha kilioni. Mtoto kisikala kilia kama anacheka, mtoto getikali ukiingia umbwa anabweka, mtoto mali za Ukipata na deka deka na sisi peleka kesi labda geto kujimkeka. Wezi pata kwa vijora, wezi mhonga kwa videra. Mtoto anapenda fashion design akakina vera. Kitaka kwenda mtoko make sure umebeba hela, sije kachafua jina kuonekana weka abuela Nataka we wang nimekuzoea. Nimekuzoea. Nataka we wang nimekuzoea. you're making my day. Tena hauna shobo, unang'ara ka chain. galio you're my bobo, making my day. Kitaa chote zogo, tuna make it rain. Uh, nikuse hapa nikuguse huko chini, nikusa hapa ulipue maruani, ninachotaka ulichoficha mapaja basi fosta panda twende kitenda da nanogewa na hilo mara nyingu wamenifunga mpaka peka zikabi da wananitoka wazungu nampa sifa kweli kakumba ya rabi vipi kwan kidume na toshebei hiburudan mjanja anakosa sei mahatban kiso mempenda jk tapata gani ukiniona watoke k nikupe nini maana vumba litoshi ona pendo lako limezidi kiwango nakupa pin kwenye bit kali ya mosi nisikie vocals the g clan nembo nataka wangu nime Fresh the MC Chikla Nembo na tulifanya namna hii ndani ya Touches Records Nembo the bass the bass Shim Touches Records